Hola, mi nombre es Yolanda Murcia Aragón, soy fisioterapeuta y alumna del Máster de Investigación en Medicina Clínica. Voy a comenzar con la presentación de mi primer póster que trata sobre un trabajo que realizamos el año pasado en el Máster de, de Bioética de la Universidad de Murcia. La línea de investigación es Ética y Discapacidad y el título de nuestro trabajo, Preferencias de Tratamiento de Soporte Vital en Condiciones Críticas de Salud. La dimensión ética de la discapacidad arranca del moderno pensamiento de la justicia. Es más, aquello que nos iguala que aquello que nos separa o diferencia. La autonomía es un valor fundamental de nuestra bioética y de nuestra sociedad. Los, profesionales sanitarios debemos esforzarnos para que nuestros pacientes tomen sus decisiones con autonomía. Así, el objetivo de nuestro estudio es analizar las preferencias de tratamiento de soporte vital en condiciones críticas de salud Saber si estas son diferentes en estados de discapacidad física y si existen otros factores sociodemográficos asociados. Para ello, hemos realizado un estudio transversal mediante encuesta autoadministrada. La encuesta se realizó de febrero a julio del año 2014, previo consentimiento informado de todos los participantes. Los grupos de población que tuvimos en cuenta fueron personas con algún tipo de discapacidad física, población general y profesionales sanitarios de ambas poblaciones. La variable principal de nuestro estudio ha sido el cuestionario LSPQE. Es un cuestionario que ha sido validado al español por Barrio Cantalejo y describe seis escenarios ante los que el encuestado debe decidir si acepta o rechaza tratamiento de soporte vital. En el primer escenario debe de decidir si acepta o no reanimación cardiopulmonar. En el segundo escenario debe decidir tratamiento con antibiótico. En el tercer escenario se acepta o no tratamiento con quimioterapia. El cuarto escenario es un escenario especial. Eh, debe imaginar que tiene un deterioro cognitivo muy importante y para seguir viviendo debería de amputarse la pierna. El escenario número 5 sufre un dolor insoportable, decide dejar de comer, entonces, ¿estaría usted dispuesto a ponerse una sonda para alimentarse? Y en el escenario número 6 es diferente, no decide sobre tu vida, Decide sobre la vida de un familiar y adolescente. También tuvimos en cuenta otras características sociodemográficas que ven descritas en la tabla número 1, como son el estudio, eh, los estudios, el estado civil, la religión, y así los resultados de nuestro estudio son que no existe un acuerdo a la hora de aceptar o rechazar un tratamiento de soporte vital. En nuestro estudio se han rechazado claramente los dos primeros escenarios, aceptándose claramente el resto. En el escenario número 4 ha sido estadísticamente significativo los grupos de población, siendo las personas que sufren algún tipo de discapacidad física rechazarían en mayor proporción este escenario que la población general. Y es curioso, los profesionales sanitarios aún rechazan en mayor proporción este escenario que eh, las personas que sufren algún tipo de discapacidad física. La variable sociodemográfica que ha sido, estadísticamente significativa, eh, ha sido estadísticamente significativa en más casos ha sido la religión, siendo los católicos practicantes los que aceptan en mayor proporción tratamientos que los católicos no practicantes o aquellos que profesan otra o ninguna creencia religiosa. Así, las conclusiones de nuestro estudio son que no existe un acuerdo a la hora de aceptar o rechazar un tratamiento de soporte vital, y las personas con discapacidad física rechazan en mayor proporción eh, el tratamiento en caso de deterioro cognitivo que la población general. El mayor interés del paciente es cambiante y está vinculado a factores sociodemográficos. Gracias.